Apa, ah, ba, Ibai Alzaganaz, mundiako EH Bilduko kide eta zinegotzie, joan da maiatzaren agota sortzien osoko bilkure euki duen, eta oingo honetan hainbat gai landu gendu zen. Lehenengo puntue, Udal Kirol Zerbitzuen kontratazio barriaren onarpena izen zan. Bi enpresa desbarrenien arteko gute bateri esleitu jako kontratazio hau eta aurreko kontratasino batzukaz konpareta ba, oin arte kontempletan ez ziren zerbitzu batzuk edo kontratazio honen barruen geratu dire oin honetan, esaterako frontoien kudeak eta urtean milioi bat euro baino gehitzu hau suposatzen dauen zerbitzu da hau, eta olako zerbitzu handiekaz egin hori dugun moduen, eta ba, ezinbestekoak direnak eta modu jarraituen eskaini behar direnak, gure postura izen hori da kontratazio horrek publifikatzea, da udalak zuzenean e, eskaintzea. Olako kasuetan egin hori dugun moduen, abstenidu egin ginen eta puntue onartu egiten zen. Urrengo puntuen, undiako taksi zerbitzue arautzen dauen ordenantzan aldaketa bat egitea zen. Taksi baimenak emoterako orduen, Mundiako ordenantzak aurrikusten zegoen baldintzetako bat izetea, mungian erroldatute egotea, Baina hori, ez dator bat aukera bardintasunagaz eta hainbat taksi gidariren aldetik jasotako eskarieri erantzunez eta eta bueno, ba, legedieri egokitzeko ordenantza horren aldaketa boskatu barri zen gendun, baldintza hori kenduz. Puntu hau, hau bat esan hartu izen zen. Beste alde batetik, maiatzeko batzordetan EH Bildutik bi mozino proposamen lusatu geldu zen eta elkarrekin Podemosek beste bat. Bildutik aurkeztutako mozinoi dagokienez, bata Palestinan gertatutako azken eraso aldiari buruzkoa zen eta beste bat Kolombian be bizidan errepresio egoera larriari buruzkoa. Kolombiakoaren kasuen gobernuek herritarren aurka erabilitako errepresio gogorra salatzea izan helburu nagusie eta ba, bertako herritarrak eta gure elkartasuna erakustea eta baita be jatorri kolombiarrekoak diren hainbat eta hainbat mundiarreri danok bat egiteko moduko testu bat adostu gendun eta hau bat onartu egiten zen. Palestinako mozinoari dagokionez aldiz, eskendu adostasunik lortu. Mozino horretan guk proposatzen gendun esan, alde batetik Israelek Palestinaren aurka egindako erasoak salatzea eta giza eskubideen urraketa horrek salatzea. Talde batetik, Nakbaren 73 mailu barren urte horrenean, Israelek Palestinako lurraldeak legezkanpo okupatzea salatzea. Eta azkenik ba, Euskal Herakunde desbarrenei eh, eskatzea palestinarako laguntza humanitarioa indartzea. EAJaren aldetik proposamen bat jaso gendun, e, eh, mozinu hau osatzeko, hain zuzen be, eh, proposatzen zerean asan, e, Palestinak Israelen aurka egindako erasoak gaitzestea eta hori testuan integratzea. Eskendun ekarpena onartu hamarkada luzeetako gatazka ezagune dalako hau, e, gatazka guztiz desorekatu bat, kasu honetan Israelen alde. Ez da inondik inora era honetako fentsibak ikusten dugu zen lehenengo aldie, eta hau da Israelen aldetik dauen ba, politika sistematiko bat palestinarren aurka. Horregaitik guk ulertzen dugu palestinak kasu honetan Israelen aurka egin alizen duen apurre, kokatu behar dela edo zein nazino edo herrik kanpo erasoren aurrean bere burue defendatzeko dekon eskubidearen barruen. Eta gure guzte sekarpen hori onartzeak suposatuko leuke gatazka honen sakoneko errealidadea desitzuratzea. Horregaitik musinua bere horretan mantentzea erabaki gendun eta bai elkarrekin Podemosek, zein IH Bilduk musinuaren alde egin gendun arren, ba, bai PSE eta bai AJaren aurkako boskak jaso zeu zen eta ondorioz esan onartu eitzen. Eta elkarrekin Podemosen mozinuari dago kionez, kasu honetan COVID-19 aerosol bidezko kutsatzen ingurukoa izen zan, eta bertan proposatzen ziren kutsatze horren aurrean hartu beharreko ba, prebentzino neurri desbardinek. Guk e, eh, matintzazino txiki bat egin gendun, baina oroa redukiegaz ado zegoen ginen. EJ aldiz, mozino hau lekuzkanpokoa sanaren eritxie erakutsi zeuen eta aurka buskatu zeuen eta zentzu bardinean egin zeuen PSEk beraz, mozino hau be, esan onartu egin Eta eskari eta galderen puntuen, EH Bildutik eskari bat luzatu gendun, hain zuzen be, joan dan maiatzaren emeretzien, komunikabidez bardinetan ikusi alizen genduleko, ba, zelan arantxa tapia zaiguruek agarraldi bat egin zeuen EAeko udalerri desbarrinetako ordezkariekaz, base zelan azpimarratuz eta errekonozituz udalerri horretan edo udal horrek ba, klima larri aldi edalata eta trantzizino ekologikoa edalata ba, hartutako konpromisoa eta, eta egiten da bizen lan hori aitortzeko tartean mugiako udalari be eginakon aitortza hori eta puntu honetan galdetu gendu nahi zen ba, aitortza horren atzetik zeintzuk diren hartu diren konpromisoak gai honegaz lotute, e, zeintzuk diren garatzen gabizen proiektuek edo neurri desbardinek honegaz lotute eta zeintzuk diren planteatute dauzenak. Azken baten, ba, ezagutu gure dugule zeintzuk diren e, eh, gaia udala eta mugiako udalak esarri dauzen helburuek eta zein dan helburu horrek lortzeko diseinatu den plangintza zehatza.